Pues para nosotros es un evento muy importante porque nos acerca al usuario final, nos acerca al, mundo de las tecnologías de información abierta. Nosotros Open Expo es un evento natural porque al final, pues al, ser basado en open source, eh, hay que estar aquí. Es el primer año que acudimos y seguramente repetiremos al año que viene porque estamos muy contentos y queremos agradecer a la organización el eventazo que, que ha realizado. Nos interesa mucho estar en Open Expo. Eh, ya hemos asistido a otras ferias, pero Open Expo nos gusta por su capacidad de difusión y de dar presencia. Yo creo que la experiencia ha sido muy positiva, eh, evidentemente siendo la primera vez pues hay cosas que, se pueden mejorar, pero yo creo que será una alternativa que valoraremos eh, cada año